सम्हाली ढुङ्गा धुलो पलटिँदै भिरी पाखन जाँदैछु तिम्रै माया सम्हाली साथीका घर गाउँ हिँड्दै फ्रम देउराली चाड पर्व सबैजना जान्छन् माइती मावाली नेपाली दाजुभाइ सबै हामी कोही छैन भोटवाली चाड पर्व सबैजना जान्छन् माइती मावली देशभक्त भई आफू